Was wer zu spät erfuhr, seh das Kronjuwel der Bassarmee, die Bassmark und sein Kapitän, das weltweit größte Soundsystem. Auf diesem Schiff ist abgehend Pflicht, zu laute Musik gibt es nicht. Hier kommt der Sound, der der Kiefer bricht, wie ein Wolframklotz in dein Gesicht. Wir haben nicht den besten Ruf, dafür den besten Wodka. Oh, du hältst dich für ein Partytier, hier ist Feuer frei, Abus machen ohne Gnade. Wer vor dem Morgen schlappt, macht, der fürs Panzerschokolade. 3, 4, hoch das Bier, keine falsche Müdigkeit. Jeder Einzelne an Bord ist <laughs> Bassmark. ein Starkoloss und ist auf hoher See der Boss. Auf uns ist jeder Schuss verschenkt, wenn der Schall dein Sonar zersprengt. Der Ton aus den Schiffskanonen kommt von und Kado und das Flakgeschütz gesponsert vom Bus macht aus deinen Matrosen Matrosensoße. Allerdings muss das nicht sein, wir lassen uns auf Freundschaft ein. Kommt zu uns an Bord aufs Deck, wir saufen uns die Rübe weg. Nacht für Nacht, Tag für Tag, bleibt die Basmak unbesiegt. Egal ob feindliche Gewässer, am Ende feiern alle mit. 1, 2, Feuer frei, Abus machen ohne Gnade. Wer vor dem Morgen macht, der fürs Panzerschokolade. 3, 4, hoch das Bier, keine falsche Müdigkeit. Jeder Einzelne an Bord ist allzeit kampf- und saufbereit. Smart.